sebiji banget ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Selalu jaga kesehatan pastinya cuy ya. Kita harus jaga kesehatan cuy karena kesehatan itu mahal harganya. Mahal sangat harganya cuy ya. Kalau kita sudah sakit ya Uh, Oke hari ini saya ada kesempatan untuk membuat sebuah video cuy ya Karena <laughs> dua hari ini atau dua hari ya dua hari ini saya sakit cuy ya ah, Itulah selalu saya cakap cuy ya jaga kesehatan cuy ya jaga kesehatan Kali ini saya akan mengabulkan lagi requestan teman-teman ya. Ini cukup banyak juga yang request cuy ya. Dan kali ini kita akan mereaksi lagi Ustadz yang ada di Malaysia cuy. Tapi Ustadz ini berbeda lagi gitu ya. Berbeda lagi karena uh, teman kita cakap uh, suara dia bagus gitu ya. Suara dia merdu katanya cuy ya. Ya makanya saya penasaran gitu ya. Oke di sini judul videonya itu adalah Azan Nahwan termerdu di Malaysia. Dan uh, di sini saya nggak paham cuy ya maksud dari Azan Nahwan nahwan itu maksudnya apa ya? Azan ya, azan nahwan termerdu di Malaysia. Jadi mohon maaf banget kalau saya tak tahu cuy. Korang bisa komentar saja di bawah cuy ya. Oke dan sebelum lanjut, korang bisa bantu like video ini kalau memang suka cuy ya. Dan jangan lupa komen di bawah juga gitu ya. Supaya kita pendekatan dengan algoritma YouTube seperti biasa cuy ya. Oke dan tanpa berlama-lama lagi cuy, tanpa membuang masa, jum kita tengok videonya. Oke videonya udah siap, ceramah Ustadz Akil Hai. Hai. <laughs> saya, kayaknya salah nih menyebutnya cuy. Ceramah Ustadz Akil Hai. Tak apalah cuy, <laughs> tak apalah ya, kurang bisa benarkan cuy ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. tiga, dua, satu. Oke, aduh hampir lupa cuy ya saya mengambil video ini saya mereaksi video ini tuh dari bang muslim korang bisa subscribe juga ya channel sahabat kita ini cuy ya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah Ustaz ya, <sighs> Ustaz Akil Hai sebab itu ada kakak muslimin muslimat rahimakumullah masih muda apa yang kita nak sebut pada malam ini juga ada orang kata Kelantan menutup oh, okay, semua okay. pintu hiburan dan sebagainya. Baru gua mau cakap cuy, ini bahasa yang digunakan tuh bahasa Kelantan gitu ya. Benar banget, Kelate. Sedangkan seni ini, Tok Guru sendiri akui. Tok Guru sendiri akui dan Ambo banyak jumpa Tok Tok Guru juga di seluruh negara ini. Ambo tanya, Ustaz-Ustaz, Ustaz Zikir suka berlagu ke tak berlagu? Kata setengah Tok Guru dia kata, Ambo, kalau berlagu tu roh sikit ustaz dia zup cepat berlagu kata cantik lah sama planet lah kita kata. sebab lepas tasbih lepas tahmid lepas takbir lepas tahlil kalau diiramakan macam mengaji Quran ya berlagu itu sebab ada seni mengaji Quran Mengaji Quran ni dia ada baca dia. Bila melalui ayat-ayat contoh nama Firaun, hendaklah kamu baca dengan keras sedikit. Itu kata seni orang mengaji lagu lah ni. Kerah macam mana? Kerah ikut sesuai perangai Fir'aun laknatullahi alaihi. Mesti baca dengan sesuai dengan konsep dia. Ada seni bacaan lagu dia. Izhab ila Fir'aun. Kalau boleh. Wow, ber... Gue langsung merinding sih ini kayak gue denger apa ya dia oh, <laughs> sampai ke kaki Kalau boleh kerah, kerah lagi. Wow. Pasal Fir'aun tu. Mana boleh Fir'aun. Kalau Izhab ila Fir'aun, kita baca dengan lagu sedih. Kena adik kakak tak kena. <laughs> dia punya dia pun Idhab ila Fir'aun pun dalam kubur. <laughs> tak terasa gapo Fir'aun lah dalam kubur dia kan. Mesti dengan senyum. Zikir, contoh-contoh syiar, azan tu. Azan tu mengajak kita. Ha, ini azan ini. Tengok fadilat kafiat seorang Bilal. Kalau kita buka At-Tabihul Ghafilin. Banyak tuan-tuan membuat. Sepanjang mana suara Bilal, sepanjang mana. Banyak orang datang jemaah kerana dengar suara dia. Begitu dia tidak dikurangi pahala barang sedikit pun. Wow. Itu pasal muazin jangan. Ala ustaz, muazin Nabi Bilal. Tangkap muak je ustaz. Buat apa nak iya-iya. Jangan. Itu pasal di Madinah dan Masjidil Haram. Kita tengok azan dia ada seni. Kalau kita Malaysia lain. Kalau Malaysia lagu dia. Allahu Akbar Ya gila, merdu banget. Mendayu-dayu gitu ya. Hayya Oh, gue nggak tahu sih. Gue gue nggak tahu kalau mendengar orang orang azan ya, apalagi ustadz ini orang itu gue kayak gembira banget gitu ya karena saya apa ya dulu ya waktu SD itu saya masih sekolah gitu sekolah dasar tuh saya suka banget dengan azan gitu ya saya saya berapa kali mendapatkan juara gara-gara uh, lomba azan gitu cuy ini merdu banget tonton tonton hayya salat Itu di Malaysia. Pergi pula di Mekah. Okey okey azan Mekah ini. Cik. Allahu akbar. Allahu akbar. Se sebiji sebiji banget ini. Gua gua eh, saya pernah meniru uh, azan ini cuy tapi nggak pernah saya mendapatkan orang yang membawakan azan ini tuh mirip sangat cuy. Ah, keren sih, keren keren banget ini. Saya, saya suka banget. Saya, saya ulang dulu sih di situ. Ya. Pergi pula di Mekah. Ah ini nih. Allah. Allah. Akbar Allah Akbar Itu saya masih rendah Ustadz ini tinggi banget Gua ulang lagi cuy Ya Pergi pula di Mekah Ah, oke okay. Allah sampai habis hazan dia kakak pergi ke Madinah lain pula seni dia dia panjang panggil sikit oh, awal Allah Akbar Allah Akbar cantik, yang cantik seronoknya sana. azan Madinah dan Makkah ini dia beza di Malaysia bila 4 subuh Rasa tak dia kakak? Sanun lain bunyi dia sini lain sikit. Apa Kalau yang beda? Malaysia, beda apanya? As-salatu khairum Subuh. Panjang. Jauh. There is no break workout. Geek workout. itu ya saya saya baru tahu cuy ya ternyata azan subuh itu minang nau macam tuh jet enggak tapi saya di kampung ya dengar yang azan subuh itu pasti panjang akhirnya gitu ya atau ya aliran agama kan agak beda-beda apalagi di Indonesia cuy ya saya nggak tahu gitu ya apakah yang eh, yang mana benar yang mana enggak tapi Ustadz ini mengatakan hal yang memang berlaku di di Arab gitu ya. Itu masa ada satu makcik, dia tanya, dia tanya pada abang masjid Mekah. Dia kata, Ustaz, oh, hmm. Wano ni Bilal Masjid Haram dia punya pendek sangat. <laughs> ambo ngaji tajwid weh. Lima guru ambo dia kata. <laughs> Apabila baris Fatahah bertemu dengan waw dengan ya bertanda sukun, Maknanya sifat lain oh, ustaz. Kena lunak, lunak, lunak. Tapi bila mari huruf sukun mendatang, maknanya nama dah muakkaf, ada tiga huruf, namanya matli. Maknanya matlunak. Kena buat lunak. Boleh baca dua harka, empat harka, lima harka. Ini bila masih haram tak ada harkat. Guano ustaz. <laughs> Punya alimnya makcik ni daripada bila masih haram. Abang kata begini makcik. Punya alim. Dalam kesenian ini, banyak benda-benda yang kita tak boleh bicara soal tersurat. Nah, betul, betul. Ada bicara cik. soal tersirat. Sebab itu, bila azan ini di Mekah lain, Madinah lain, agak ambo fikir cara hujah bodoh kita satu je. Adik, itu pasal azan subuh jangan buat lagu Piramli. <laughs> lagu Piramli sih. Pasal oh, Allah. lunak sangat. Waktu subuh tu kan waktu bersantai. Kan? Uh-uh. Tiba kena pula abang piram. Tambah bila ayah ala solat. bikin nyantuk ya. Ada keserial. Jadi ada kakak. Sebenarnya tegas gitu ya, ditegaskan gitu. Di belakang. Dia ada seni-seni. Dia kata ustaz tua-tua pada seni dah ada. Cuba suruh tidur kamu dah. Lelaki kau perempuan? Perempuan. Iya, iya Bayi kecil dalam buah itu dia tahu dia pegang ni mak aku ni. Pasal lain dia penyenjuk lain. Hmm. ha, kalau ibu muda seni dia keluar ibu muda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu muda sikit lah hak tua sikit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kelak kerja, bagi marhabat ini sini. Hmm. Cuma kita aja. Allah di Kuala Kerai ni jangan lupa berzanji marhabat. Ni remaja ramai. Jangan esok berzanji marhabat langsung tak boleh. Budak-budak kita langsung tak boleh berzanji marhabat. Susah nanti. Ni budaya yang molek. Dalam UMNO tuduh kita macam-macam. Kita bangunkan budaya berzanji ni Allah. Yeah, yeah. Ada ya. orang muda kata, ni apa ustaz? Teguk-teguk. Allahumma salli wa sallim wa oh, barik. Oh, berdubah suaranya sih. Buat apa ustaz nak kemang-kemang tengkok ustaz? Kita baca macam biasa dia. Ai eh, baca lagu mana? Baca tak payah lagu. Apa pun ada lagu sakit tekak. Baca biasa macam apa baca ha? Baca mana ke mana? Eh. Al jannatu wa Gak ada seninya, gak ada seninya. wa yusallim wa yubarik alaihi. Walpadang padang pasir Jadi film jeram ni lah dah Ada seni dia Begitulah kita Di mana-mana ada seni Tapi kalau tak ada tak, Kalau seni kita salah guna kan? Maka hmm. jadi macam-macam dia kakak Ha, jadi macam-macam. Tak usah kata pada orang, pada kereta pun. Itu exhaust kecil jadi exhaust besar. Itu seni lah tu. Eh. ha, apa nama, speaker ada empat. Tambah lagi hak belakang. Gundung-gundung kuntang. Gundung-gundung kuntang. Gundung-gundung kuntang. Itu seni dia, cara dia. Tapi kita sebagai PAS, kita tidak akan uh, melepaskan peluang gifted from the God iaitu pemberian Allah Subhanahu taala kepada kita iaitu melalui seni mudah-mudahan dengan cetusan seni ini dapat membawa kita balik ke mercu kejayaan kecemerlangan sebagai sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negara yang aman yang makmur dan yang paling penting mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sebelum saya menutup majlis ini adik kakak saya nak sebutkan beberapa sikit aja insya Allah dan uh, mungkin dalam keadaan kita masa yang tidak mengizinkan cuma hamba nak royak adik kakak hari ini kita melihat bagaimana backfire balik kepada Amno dan Barisan Nasional mereka buat rancangan macam-macam dalam televisyen tapi akhirnya pemanggil-pemanggil semuanya menentang dengan keras pahaman yang dibawa oleh penceramah-penceramah dalam siri-siri televisyen RTM Raja Pengampu ini. Tapi insya-Allah taala mila aminin dalam saat mereka menuduh mentohmah kita berbagai-bagai semenjak hadirnya spesies yang bernama Zamzam ala Kazam di RTM ini kita melihat berbagai-bagai provokasi lantang dalam gerhana YB Mat Sabu dengan dituduh dengan dengan derma ini tuan-tuan akan mendapat uh, uh, uh, uh, di sisi Allah Subhanahu taala tak cukup dengan itu cerita bejak Abel Jab yang dituduh sebagai mengangkat kain macam-macam kita dengar sehingga dituduh kepada Al-Fadhil Ustaz Bunyamin Yaakob bermacam-macam dituduh tak apa tuan-tuan dan puan-puan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin kita merancang dan Allah merancang perancangan Allah lebih hebat daripada segala-galanya lebih betul, cantik betul, lebih canggih betul lebih benar dari segala-galanya sebab itu adik kakak kita jangan berpatah arah kita jangan berpaling sebagaimana lagu-lagu yang saya berikan dalam kaset ini iaitu jangan berpaling ku takkan berpaling bak kata lirik lagu ku takkan berpaling ini kayak penyanyi kayaknya cuy ya Harusnya ustaz jadi penyanyi sih cuy Ku pasrahkan dan bersujud Marilah tuan-tuan bersyukur kita banyak-banyak lantaran kenikmatan iman dan takwa yang Allah suaranya. Saya kita. suka Sebagai banget dengan suara-suara seperti ini. Sebagai daripada Al-Fadhil Ustaz Takiyuddin Yang Berhormat Takiyuddin Hasan, inilah sebuah lagu untuk kita bersama. Mudah-mudahan siapa juga yang berjuang dalam barisan alternatif ini, inilah lagu yang sesuai bagi saya untuk kita nukilkan bersama-sama. Bak kata lagu ini. Walaupun engkau akan berjalan Tinggalkan kampung serta halaman Namun kami tetap doakan Engkau bahagia di perjalanan merdu, tinggi pula Selamat jalan kami bermadah kau pulang kembali kepada Tuhan tanganku tada bermohon dapat berjumpa lagi semoga Allah akan memberi nikmat pada kami keuntungan biarlah kami tinggal di sini berbagi dalam ketaatan bila engkau pulang banget yang kau temui jangan ratapi jangan sesal demikian suratan kita renangi jangan ratapi jangan sesal demikian suratan ceramah, perjuangan lagu. kita renangi oleh sebab itu insyaallah tuan-tuan kaedah dalam Islam kata kalau mu tak boleh buat semua jangan tinggal semua berjuanglah mana-mana sudut kita boleh membantu kepimpinan ulama di negeri Kelantan mempertahankan bumi Kelantan dan kita yakin bahawasanya al-mustaqbalil Islam kemenangan untuk Islam dah hari ini 10 tahun dah terbukti Terengganu mengorak langkah insyaallah Pahang Kedah dan seterusnya ke negeri-negeri lain barisan alternatif akan menjadi suatu benda yang pasti kesanubari rakyat yang berbilang kaum dalam negara Malaysia setelah melihat lantang tindak tanduk daripada si. mereka UMNO dan Barisan Nasional sendiri mencaca marbakan ataupun membubuhkan parti mereka sendiri tanpa kita boleh berbuat apa-apa. Ya, insya-Allah dengan gandingan mantap kita bersama, anda yakin dengan kesanggupan tuan-tuan puan untuk berhijrah mengajak rakan-rakan yang masih pekat dan lingkat dengan keamnoiannya ajak mereka sama-sama insya-Allah dengan apa juga uslub dakwah yang kita boleh lakukan kerana tugas kita ialah tidak lain tidak bukan kulil haq walau kana muran cakap betul walaupun di sana ada kepahitan ingat kata tok guru pai itu adalah merupakan ubat bagi kita semua insya-Allah taala ya terima kasih pihak majlis pusing pusing dulu dah cin Okey Ji. Okey Ji, itulah tadi dakwah atau ceramah dari ustaz yang menurut saya ini agak berbeda juga dibanding beberapa ustaz yang sudah saya react cuy ya. Ini lebih ke ini cuy ya, dia satu kelebihan dari ustaz yang kita react kali ini tuh cuy karena suaranya merdu. Sumpah, saya harus jujur aja cuy ya, suaranya merdu banget. Gue suka banget uh, vokalnya sih gue suka banget karena dia menggambarkan karakter uh, Melayu banget nadanya nada nada vokalnya tinggi gitu ya selalu mengeluarkan nada-nada tinggi jadi apapun yang dia cakapkan pasti diawali dengan nada yang tinggi gitu ya contoh dia tadi azan itu diawali dengan nada tinggi cuy dia pun membuat sebuah ceramah jadi sebuah lagu tuh disambil tinggi merdu pula wow keren sih Ustaz keren-keren sumpah keren banget sih ya bukan sekedar keren saja tapi menghibur gitu ya menggambarkan Ustadz memang humoris juga gitu ya humoris juga sih oke okay, dan mungkin kalau kurang ingin share video ini kurang bisa bantu cuy ya kurang bisa bantu tulis subtitlenya aja ya karena banyak yang tengok video ini juga video saya ini tuh dari Indonesia tapi dia tak paham gitu ya kalau saya sendiri kan saya paham sudah sudah cukup paham gitu ya beberapa uh, bahasa yang ada di Malaysia jadi saya tolong kepada korang kalau ingin share video ini bantu simpan subtitlenya juga cuy Okey cuy dan mungkin itu aja ya video kita kali ini dan kita akan ketemu di video selanjutnya cuy. Saya nggak bisa janji ya saya mengupload setiap hari karena kondisi saya juga nggak selamanya sehat gitu ya. Terkadang kita tiba-tiba sakit atau gimana cuy ya ada kesibukan, ada halangan. Saya harap orang bisa mengerti lah posisi saya juga cuy ya. Oke dan terima kasih untuk teman kita yang merequest ini dan semoga ada lagi ceramah atau dakwah seperti ini cuy ya yang bisa menghibur kita, memberikan kita pengajaran dan yang pastinya karakternya berbeda dan ini salah satu ustadz yang saya uh, tengok ya selama saya buat reaction ini ini salah satu ustadz yang cukup berciri khas gitu ya karena suaranya merdu satu suaranya merdu dan